मेंडेन की एरल बेसल फोकस्टो पोर्ट अदम एल्फो गेडटा फेयर राइट अदम मिकी वाशत नेमी एफ टेम्पटीस्टा मिरुल बेसेलस इरनो